енді мынандай бір қызық бар серік аға мәселесіне отырсам бастаймын мына жерде мынандай қағаздарды мына жерде бүйтіп оқып көрсеңіз мешіт құрылысына жәрдем каспи клуб бекзат деп жазды бұл не үшін тұр білесіздер ма ағам анда санда ары бері адам ала кетеді алматыдан келе жатады қаскелеңден шемалдан кетіп бара жатады әйтеуір қол көтерген адамдар ала кетеді да сосын олар енді бірдеме төлейді дейді ғой сол кезде бос қағаздардың бірін қолына ұстата салады екен қалаған жалақтыра береді ғой міне садақа берудің тағы бір күшті амалын ағам жасап қойыпты ағамның мына жерде тура сондай мұқтаждардың тізімі жазылған қағаздар тұр екен қараңыздаршы кейде осыны бере саламын дейді ағам ішіне қалағанын маған беретін тиынды осыған лақтыра берді күшті өнеге мынадан бір ғибрат алу керек екен ағайын аға ісіңізге береке берсін әмин